lupa untuk subscribe dan like channel bisa mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, <clears throat> masih bersama Wong Pula Channel uh, selamat malam uh, kali ini saya tidak membuat video traveling tapi saya kedatangan teman saya uh, beliau sudah seorang kreator tapi kreator uh, channel misteri nah untuk ini uh, pada malam hari ini saya sedang berbalik pengalaman beliau ini uh, channel misteri jadi saya akan uh, berbagi mengenai channel misteri dan channel traveling nah, untuk ini uh, saya perkenalkan teman saya ini namanya Mas Isa nah jadi beliau ini merupakan uh, kreator misteri jadi ghost hunternya orang Purwokerto ini jadi <laughs> misalkan nanti teman-teman uh, pengen nonton channel misteri ini uh, apa ini pemburu hantu <laughs> pemburu Kunti. <laughs> Maaf ya Mbak Kunti. Mbak Kunti yang ada di Bali teman saya. Uh, jadi apa sih sebenarnya uh, mengenai kreator uh, eh, misteri ini ya, mengenai Mas Isa uh, saya mau tanya Anda membuat sebuah channel kreator misteri itu uh, mengenai apa saja? Uh, mungkin ada jadi saya ingin tahu masalah misteri Halo? oh iya uh, terima kasih ya uh, eh, Wang Pemula jadi asal usul saya uh, explore misteri itu salah satunya karena saya meyakini ya bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia. Jadi ada dua sisi yaitu manusia dan jin karena saking rasa penasaran saya untuk bisa mengetahui adanya makhluk astral di sekitar kita akhirnya saya mencoba untuk uh, membuat channel misteri jadi ketika saya uh, bekerja ketika saya sudah sampai ke rumah ketika malam hari ya pastinya ya kalau channel misteri nggak ada yang siang hari ya ya saat itu saya berusaha untuk mengetahui uh, dunia lain seperti itu. Terima kasih. <laughs> Bang bahas apa nih? Saya maaf saya kan nih Bang Ardi. Ya monggo lanjutin lagi. Eh, tadi sampai di mana tadi Mas? Tadi sampai ke apa namanya keberadaan makhluk astral di sekitar kita. Iya, iya, iya. Pastinya seperti itu. Saya mau nanya ini ya Mas. eh, saya juga sudah melihat video-video Mas Isa itu jadi di situ kebanyakan pem, apa perburuan ghost perburuan hantu itu ya itu apakah nggak ada rasa takut ya kalau pas sendirian itu kan saya lagi lihat live itu ada aduh, <laughs> malu kalau saya lihat langsung lihat sendiri ini ini benar-benar real bukan bohong-bohongan itu ada makhluk halus yang dikatakan putih itu ya di atas pohon itu kelihatan yang kedua itu e, bola bola merah apa ya masih ya, iya, ya. bola ya. merah ya, merah itu saya sangat kaget ya. nah, terus e, itu saya juga agak ini benar gak ya benar gak ya itu benar-benar real nyata apa namanya eh, Mas Gisa ini sendirian eh, nah eh, selain perburuan hantu itu saya juga melihat video Mas Gisa itu kan ada semacam perburuan bambu apa ya kalau ya bambu petuk gitu apa seperti apa ya Mas Bambu ini ya, Mas <clears throat> jadi ini yang salah satu hasil perburuan kita ya ini namanya bambu petuk pikat pati lele ya Di ya, dikategori eh, dinamakan pikat pati lele karena salah satu ininya ya ada dua tunas jadi ini hampir mirip kayak tumpang sari kalau ini yang jenis pit pati, uh, pati lele tumpang sari karena ada dua tunas di satu ininya ya hampir kayak ini tumpang sari tapi ini pati lele pati lele ya namanya yang jenis pikat jadi bambu pun jenisnya macam-macam kalau ini jenisnya pikat kalau ininya e, eh, ke sana yang satunya ke sana ini yang namanya jenis bambu tolat tapi e, beda dengan yang gunung ya kalau yang gunung itu gini ini ke sini ya ini buku ya atau tempat cumpring ini ya iya. di sini ada tempat cumpring ini tempat cumbring itu yang katel-katel. Oh, lugut iya. itu. Lugut bahasa jawabannya kan lugut. <laughs> lugut. Kalau ah, apa pemirsa yang belum tahu lugut itu lo yang nancep-nancep di apa namanya? Kalau nancep kena tangan tuh katel itu namanya lugut ini. namanya lugut. Kalau ya. yang katel-katel itu namanya lugut. Ya. Iya. Iya. Ya. Jadi uh, ini kan kebetulan nih collab nih antara channel ya. misteri sama channel alam nih. Saya kan misteri alam dan wisata juga sama ya ini kebetulan kalau ini uang pemula khusus untuk channel wisata ya. Ya, uang saya pemula. traveling. Ya. Kalau untuk uh, Isa Mandiri itu memang channelnya campur campuran ya antara misteri terus mengungkap keberadaan tanaman ya dan mitosnya ya. Uh, serta keberadaan-keberadaan tentang uh, keseimbangan alam ya yang ada di alam termasuk bebatuan juga ya makanya nanti kita tes juga ya untuk keberadaan Oke pemirsa nanti ini ada session pengetesan batu mulia. Nanti saya uh, boleh tanya ya mas, ini yeah. Uh, itu kan banyak banget dibicarakan oleh masyarakat. Ini sebenarnya fungsinya untuk buat apa ya? Saya kalau boleh tahu apa gitu ya, <clears throat> fungsi dari bambu-bambu petuk itu ada ikan lele apa tadi ikan lele nah, pati lele pati lele ada ya. tumpang sari apa tadi nah, apa ah, ini tolak ada Badar. Ini kalau yang sini sama ke sini kah apa namanya itu? Ini kalau yang kayak seperti ini modelnya ya, ini namanya pikat tadi lele. Kalau yang ke sini sama, ini ke sini, ini ke sini. Oh, itu yang gunung. Jadi oh, itu gunung. bedanya yang gunung ini ya, uh, biar teman-teman semua tahu. Kalau gunung ini uh, tempat sumbernya itu saling berhadapan. Gitu ya. Iya. Oh, kembali lagi ya. Ini tadi yang saya tanya. Uh, fungsi bambu petok itu buat apa loh mas? <clears throat> Mungkin ada dari teman teman-teman saya ada yang pengen tahu tuh gunanya untuk apa gitu. Iya, oke, okay. saya terangkan. Jadi eh, zaman dahulu kala ya, zaman dahulu kala sampai bambu petuk itu begitu terkenalnya itu ada sejarahnya ya. Zaman dahulu kala yang namanya ada sembilan tanaman yang bisa eh, menyimpan energi atau menyimpan apa namanya semacam kayak logam di dalamnya begitu ya mas ya jadi itu logam logam apa itu uh, itu harus diekstrak ya cuma saya nggak tahu cara mengekstrak logamnya hampir sama kayak kita mengekstrak uh, emas ya begitu emas kan dia berasal dari bebatuan sebenarnya nih iya. terus diekstrak supaya bisa menjadi emas dengan campuran sianida dan lain-lain akhirnya menghasilkan tiling atau logam yang tidak terurai secara sempurna ya seperti itu itu hampir sama sebenarnya untuk masalah bambu ini tapi kalau yang secara mistis gimana ini nah secara mistis itu secara uh, secara logika ya uh, ada apa namanya tadi uh, pembentukan material material anu logam logamnya nah kalau yang agak mistis itu gimana nah, nah kan saya dengar-dengar nah yang itu uh, bisa buat inilah buat inilah gimana ini? jadi di, jadi gini ini sebenarnya bambu itu di alam ya sama seperti halnya kumparan kumparan nih kita bahas kumparan kumparan itu sebenarnya benda mati ya kan terus disitu magnet kira-kira benda mati nggak benda mati semua jadi eh, tanaman itu ya sebenarnya ketika dia berdiri seperti ini, dia terpengaruh oleh sinar eh, atau radiasi daya tarik menarik dari seluruh planet atau jagat raya. <clears throat> Dengan pelantara itu tadi cahaya. Jadi seluruh planet-planet-planet itu ada yang namanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi dari seluruh alam semesta itu akan masuk ke dalam tanaman. Makanya jangan heran kalau ada suatu tanaman, ya, eh, tanaman tersebut itu terkena ini pas posisi gaya gravitasinya benar-benar pas menuju ke satu tanaman. Karena tanaman tersebut e, terkena gaya gravitasi, maka secara otomatis dia akan memiliki e, daya tarik sehingga air itu bisa keluar. Maka jangan heran kalau ada pohon besar di bawahnya ada mata air itu ceritanya karena terpengaruh oleh daya tarik makhluk eh makhluk maaf bukan makhluk maksudnya dari tarik dari alam semesta seperti halnya ketika adanya bulan purnama nih ada bulan purnama kenapa kok laut banjir gitu kan daya tarik apa namanya pasang ya iya itu bisa pasang seperti itu salah satunya karena adanya daya tarik menarik antara bumi dan alam semesta ya, ceritanya seperti itu uh, habis uh, mas uh, ini yang tadi seterusnya uh, <clears throat> apa ini mas batu ini batu jadi ini produk-produk biasanya batu kayak gini ini kalau bambu ini ya ini bambu nih kalau dalam kondisi dia terkena paparan eh, gaya gravitasi dari alam maka akan muncul batu di bawah bambu itu ini salah satu batu yang ada di ini ya bisa dilihat ya sahabat semua ini batu eh, ini batu ya bisa dilihat ya ini batu ini batu jadi karena adanya medan saya dapat tiga batu ini ini ada di bawah pohon bambu jadi ini. ya ini bentuk kayak gini belum belum itu masih bentuk batu bijian segini Terus saya rubah menjadi batu batu cincin. Nah, batu ini saya temukan itu di pohon bambu, gitu ya. Nah, ini karena adanya perbedaan perbedaan tunas ini otomatis yang namanya kandungan makanan ini, kandungan makanan tanaman itu kan ada zat seng, ada zat tembaga dan lain-lain kan. Ini akan terkumpul di sini tidak bisa naik ke atas karena adanya ini ruas, ya. ruas ini otomatis yang seharusnya naik ke atas akan berkumpul di tanaman ini itu penyebabnya kenapa akhirnya tanaman ini di samping dia terkena gaya gravitasi nih dari seluruh alam semesta nih terus di sini uh, yang seharusnya logam-logam ini zat-zat seng dan lain-lain yang seharusnya masuk ke atas untuk proses fotosintesis itu tidak bisa masuk ke atas akhirnya terkumpul di bambu ini dengan waktu yang begitu lama berbulan-bulan berhari-hari akhirnya eh, di sini akan membentuk semacam kayak spiral jadi bentuknya nanti nggak nggak nggak apa namanya di sini ada kandungan logam semua enggak nanti di sini akan berbentuk spiral kayak kayak lilitan gitu lilitan -hmm itu hampir sama seperti lilitan kenapa bisa terbentuk lilitan dikarenakan yang e, harusnya mereka itu naik ke atas mereka akan kembali ke bawah otomatis di sini akan terbentuk lilitan lilitan lilitan lilitan nah karena adanya logam logam di eh, kayak apa namanya di bambu ini maka otomatis e, bambu ini akan disukai oleh makhluk astral gitu ya. dan bambu ini ketika dimasuki oleh makhluk astral, maka dia akan mengeluarkan energi listrik. Seperti halnya tadi yang saya ceritakan bahwa uh, apa tadi? Kawat ya? Kawat. Benar ya? Iya, <laughs> spiral ya, benar ya, spiral ya. Uh, kawat tembaga ya benar ya. Tembaga. Kawat tembaga ketika dililitin terus di bawahnya dikasih di tengah-tengah ya. tengah dikasih magnet. Magnet. Jadinya apa namanya? Sumber listrik ya. Sumber listrik ya. Iya. Benar. <laughs> apa kayak itu free energy. free energy ya. <laughs> free energy itu. <laughs> benar benar benar. Jadi seperti itu ya. Ini yang namanya bambu petuk tuh seperti ini nih. Ya untuk session selanjutnya Mas Isa apa itu dulu Nah, terus dari hasil bambu itu karena adanya daya tarik menarik antara apa namanya eh, planet satu dan planet yang lainnya, maka yang terjadi apa? Ada suatu produk lain daripada bambu. Apa itu? Bulu perindu. Hmm. Jadi ini ada uh, apa? buat teman-teman yang belum tahu bulu perindu ya <laughs> itu apa seperti apa kita mau tanya kepada yang ahlinya ini dan saya juga belum tahu buat apa itu blueprint itu buat apa buat apa kerja iya. perindu gitu blueprint dulu bambu itu ada dua jenis ya ada dua jenis nih iya. karena saya bertemu dengan channel wisata ya jadi pembahasannya <laughs> juga antara wisata dan uh, alam ya ini yeah. ini ini berkaitan alam juga loh yeah. kan berkaitan alam juga ini ada yang masuk uh, eh, dia Channel terima kasih apa nah, lagi tadi nah, kita lanjutin lagi eh, terima kasih buat teman-teman yang lagi nonton jadi ini saya sedang collab dengan uh, channel misteri dari tidak bukan traveling ya saya mencoba untuk uh, latihan streaming uh, sama Mas Isa yang kebetulan channelnya channel kita lanjut yeah. aja ya Mas ya Isa Mandiri Ya Mandiri ya nih kalau yang belum subscribe bisa nonton uh, channelnya Mas Isa ini streaming uh, memburu hantu uh, Ghost Hunter ya Ghost Hunternya uh, Purwokerto jadi kalau mau lihat uh, yang suka-suka dengan misteri sama Mas Isa ini kalau belum subscribe subscribe dulu ya namanya Isa Mandiri ya selanjutnya ini mau mengupas masalah bulu perindu gini Tunggu, Mas ini namanya bulu perindu bambu jenisnya adalah uh, ini jenisnya itu adalah rambut jadi sini ada rambutnya ya ini jenis-jenis yang ini rambut batang apa ini tanaman bambu oh, tanaman jadi bambu. Uh, tanaman bulu perindu bambu itu ini bulu perindu benar-benar kayak rambut kan? coba pegang kan coba iya gimana ini, ya. <laughs> ini channel channel channel uang pemula ya channel uang pemula channel wisata ya kalau saya channel tanaman channel misteri juga gitu lah ya Terus gimana nih Mas? Ini fungsinya buat apa? Menurut sejarah, ini fungsinya untuk namanya bulu perindu ya. Katanya sih untuk pengasihan, namanya bulu perindu. Dan ini uh, bulu perindu jenis yang ini, ini adalah bulu perindu jenis rambut. Jadi benar-benar rambut ini bentuknya rambut. Bisa dilihat ya bulu perindu jenis rambut ya. Ini bulu perindu jenis jenis rambut bentuknya seperti ini jadi <clears throat> ini salah satu bulu blueprint yang jenis rambut sedangkan untuk produk yang kedua selain bulu perindu jenis rambut dia juga e, menghasilkan akarnya mana ini akarnya hilang kalau kemarin tak taruh sini tak bilang. Iya. Ini yang kedua itu bulu perindu itu bambu itu ada yang berbentuk uh, ini akar. Jadi akar. posisinya ini ya di tengah-tengah ini ini ada akar ke sini ke mana ke sini ya ini akarnya jadi uh, terhubung antara sini ini ke sini tapi terhubungnya itu antara tunas ini ya antara tunas dan tunas akarnya akarnya ya jadi akarnya ini terhubung antara tunas dan tunas kenapa di dalam tunas ini dia otomatis eh, akan apa namanya ya yang namanya tanaman bambu dimanapun itu eh, pasti akan mengeluarkan akar ya iya. kebetulan ada semacam kayak kebocoran ya kebocoran di sini secara alami yang membuat air masuk ke dalamnya ya karena air itulah maka e, celah-celah e, ini akan dimasuki oleh akar akar akan terhubung ke sini ketika terhubung di sini dia akan mencari makanan otomatis akan menembus ke sini semakin banyak semakin banyak maka timbul yang namanya bulu perindu itu asal usul akhirnya muncul bulu perindu itu seperti itu secara alami di samping karena daya tarik menarik antara antar magnet ya antar magnet bumi seperti itu itu ceritanya seperti itu <clears throat> terus bulu perindu yang kedua itu pun ada yang namanya dari semak belukar ya ini ini kalau ini yang dari bambu ya sahabat semua yang benar kalau yang ini dari bambu ya bisa dilihat ya ini yang berasal dari tanaman bambu ya ini ya bisa dilihat yang berasal dari tanaman bambu beda ya mas ya? ya betul ini apa ini apa ini kayak kalau yang ini ini yang nanti kita uji coba uh, ini ini jadi ini sebenarnya tanaman kalau anak-anak anak-anak kecil itu anak-anak kecil itu biasa bermain ya dimasukkan baju di sini ya, dia akan jalan-jalan di sini gitu iya saya pernah dulu ngalamin ini loh ini kalau dimasukin ini naik gitu ya dia iya. bunga kan ini ah uh, ya hampir bunga bunga dari ini ya bunga dari tanaman liar gitu. bunga dari tanaman liar seperti itu ya selanjutnya kalau mengetes gimana ini nah cara mengetesnya ini ini kalau ini dari rumput-rumputan ya iya. rumput-rumputan sebenarnya nama tanaman ini, ini kenapa dinamakan bulu berindu itu karena sifat dasarnya dia gitu. ada sifat dasar yang membuat dia diberi nama bulu berindu nih dia ambilin air ya nih airnya sini bisa dilihat teman-teman kalau apa namanya ingin tahu ya karena ini kebetulan ada collab uh, pemula ya dia channelnya channel wisata kalau saya channelnya channel campuran jadi akhirnya uh, saling bertukar pikiran ya kang ya iya bertukar pikiran ya nah ini ini ini ininya ya bulu bulunya ya tuh saya ambil bulu bulunya jadi bulu bulunya ini ada di sini di tengah tengah nih di tengah tengah ini di di kupas gitu ya enggak di sini kan ada semacam rambut nih ini satu satu-satu tapi banyak satu tanaman ini banyak sekali banyak sekali ini ya ini nanti tak, kenapa saya sebut bulu perindu itu karena bukan dari tanamannya tapi dari sifatnya ya sifatnya maka diberi nama sebagai bulu perindu bulu itu karena bentuknya kayak rambut merindu itu karena dia goyang-goyang gitu loh karena <laughs> rindu ya kalau dalam kondisi tertentu dia saling saling menyatu ya sahabat semua saling menyatu ini bulunya nih ya banyak sekali bulunya ini loh bentuknya seperti rambut padahal dia sebenarnya Kecil. tanaman tanaman liar ya tanaman liar ya. kita ya. itu ini Jadi, daunnya seperti ini daunnya seperti ini jadi secara alami itu sebenarnya ini tumbuhan jadi ya bisa dilihat ya. tumbuhan, ya tapi tanamannya seperti, seperti ini rambut Oh, Bang Mamadin mau kolab. Ini ya. Mamadin mau kolab masak di sini ya ke Indonesia ya. <laughs> Jangan diharap. <laughs> Aduh. <laughs> Makasih buat Mamadin. Jadi ini cara ngetesnya gini, kenapa ada ada sejarah bulu perindu tanaman ini eh, sama nenek moyang itu diberi nama bulu perindu. Sebabnya ini kan, kita nanti bisa uh, nunjukin ya ke sahabat-sahabat semuanya, biar sahabat-sahabat semuanya bisa dilihat. Nanti di apa namanya <clears throat> bisa dilihat ke sini kan, biar teman-teman juga lihat banyak melihat ini ke sini. Oh, kurang deket ya? Iya, bisa dulu ya. Ini nah. Kang, biar deket ya. Kita maksudnya uji coba pun kan kalau bersama-sama kan nggak masalah nih. Nah, biar terang. Ya, biar terang ya. Udah, tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Ini yang dinamakan dengan bulu perindu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya bulu perindu nih. Ini ya bulu perindunya. Bentuknya ini sebenarnya tanaman. Ini sebenarnya tanaman ya. Iya. Ini bentuknya tanaman sahabat semua. Nah, dulu eh, tanaman ini biasa digunakan oleh orang-orang zaman dahulu kala untuk uh, mainan ya biasanya digunakan untuk mainan makanya diberi nama nama menjadi bulu perindu gitu ya ini collab antara channel wisata sama saya ini ini channelnya Wong Pemula kalau saya Isa Mandiri channelnya Isa Mandiri gitu ya, nah. ya Kang kita tes ya kita tes ya. bareng-bareng ya. Bareng -bareng ya kita tes ya sahabat semua maaf ya kalau saya nggak apa namanya nggak eh, apa namanya nggak nyapa nggak nyapa ya karena <laughs> saya di depan kamera jadi saya nggak lihat teman-teman siapa aja yang hadir ya eh, mohon maaf ya sebelumnya ya sahabat-sahabat ini <clears throat> kenapa dinamakan dengan bulu perindu ini coba kita lihat kita masukkan ke air oke bareng-bareng ya kita lihat kita masukkan ke air oke di sini kita kasih banyak ya. Kita lihat bareng-bareng biar kelihatan nggak Sini ya. Biar kelihatan. Kita bareng-bareng biar kelihatan. Terus <clears throat> Jadi kita lihat dia bergerak. Coba perhatikan. Coba dilihat bareng-bareng dia akan bergerak ketika terkena air. Nah, kalau airnya tidak banyak, ya, kalau airnya tidak banyak, dia akan menggulung, menggulung-gulung ya. Yang namanya cinta kan tujuannya untuk bersatu. Nah, makanya diberi nama bulu perindu. Nah, ceritanya seperti itu. <laughs> Oh gitu ya. <laughs> iya, ceritanya seperti itu. Jadi ketika tanaman ini menggulung-gulung, oh iya bu, ya itu gerak-gerak ya sendiri. benar ya? Gerak-gerak sendiri ya. Bergerak-gerak sendiri ya. Hmm. Bisa dilihat ya sahabat-sahabat semua, ini bergerak-gerak sendiri. Jadi saya itu bersama channel ini ya. Kok segitu ya? Iya. Eh, eh. Saya bersama channel <laughs> wisata. Nah, ini penasaran bisa, subscriber juga. Ini bisa bergerak ini uh, tuh. Bisa gerak sendiri tuh. Tuh, tuh, ini eh, tuh, tuh, pemula ini. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, Yang kebingungan ini kok bisa tuh, bergerak tuh, tuh, sendiri. <laughs> ini uang pemula. Terima kasih Dinda Queen Enable, Junet Abdi Channel, Alipot Kalimantan Barat, Lesmana Explore dan Tiki CPRM terima kasih bisa dilihat sudah bahwa hmm, hadir hmm. uh, ah, Khairul bisa gerak sendiri lu ada yang gerak terima kasih sudah hadir saya bersama Wong Pemula ya ini channelnya channel wisata ya subscriber saya juga kebetulan dia penasaran ya terhadap Jadi, bambu akhirnya dia mencoba sih sebenarnya kayak Jadi apa sih kita itu lihat tadi barusan kalau rindu ini yang dimasukin ke dalam air bisa bergerak sendiri padahal ini nggak ada apa namanya ya saya juga bingung <laughs> Jadi kita lihat tuh ini bisa gerak sendiri nih tuh. itu gerak-gerak sendiri tuh tuh itu gerak sendiri itu uh, Oke, mungkin uh, terlalu lama mungkin ya Mas Isya. Jadi ya. mungkin uh, terima saya terima kasih buat semua, buat teman-teman ya, yang telah menonton video saya. Terima kasih. Jangan lupa saya mm, menyampaikan bahwa kita tetap beriman kepada Yang Maha Kuasa dan percaya juga pada eh, yang itu. Jadi di sini istilahnya kita tidak untuk condong ke eh, saya ataupun pada eh, barang-barang ini cukup melihat dan eh, apa yang kita kita ketahui mengenai mistik itu berlawanan ya ini terima kasih dari teman-teman saya ya karena saya buat video kolaborasi bersama Mas Isa eh, channel Mas Diri jadi mungkin masih banyak yang Eh, saya pertanyakan mengenai mistis atau misteri ataupun perburuan hantu dengan channelnya Mas Isa ya jadi yang belum belum pernah nonton uh, teman saya ini channel misteri subscribe aja ke channelnya yang namanya Isa Mandiri jadi beliau ini uh, kreator misteri yang uh, membuat video-video video horor gitu ya tapi yang real jadi bukan re-upload ataupun rekaman ini langsung kalau lihat channelnya Mas Isa itu kebanyakan live e, mungkin dari saya cukup sekian aja ya terima kasih buat teman-teman e, yang e, telah menonton tadi terima kasih dari Wong Pemula Channel e, terima kasih telah menonton semoga e, channel saya bisa berkembang menuju ke berikutnya dan doakan saja karena saya sekarang sudah memasuki tahap peninjauan jadi saya mohon dukungannya yang banyak dari saya dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat semuanya ini uh...